サーバントルーラージャンヌ・ダルクお会いできて本当によかった 解明します私たちに主のご加護がありますように今日はあなたの顔がとってもよく見えますねこんにちは今日の予定はお決まりですかどうしましたか何か気になることでもありましたかええ確かに私はあなたのサーバントです 可能な限りあなたをお守りし導くのが私の役目ですサーバントとしてマスターとしてこれから先もお互い頑張りましょう聖杯私に願い事はありませんよマスタールーラーとはそういうクラスなのです ええ確かに私はあなたのサーバントです可能な限りあなたをお守りし導くのが私の役目ですサーバントとしてマスターとしてこれから先もお互い頑張りましょう聖杯私に願い事はありませんよマスタールーラーとはそういうクラスなのです 御言葉のままにせや受けなさいさあ覚悟なさい我が旗よ我が同胞を守りたまえ君の指定テルネー我が旗よ我が同胞を守りたまえ